Charlie. Weche mabeyo lile minyisa hera, weche manyalo konya kadongo. check. Dai-me minha moraleja. Dai-me minha moraleja. Dai-me minha saúde, como quando dá. Dai-me minha saúde, como quando dá. Nico de alma. Dai-me minha saúde, como aqui é galera. Dai-me minha saúde, como aqui é kanecho da emomi yogoti alamoni gaza pida emomi yogobi alamoni nya pida tu tudagma bere yura Sione primo, Sione primo. Primo Sione primo de lava. Primo de Primo Parede de corda. Tudo de casu. Tudo de casu. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Pode. Pode. Ei, já me ofiela. Uilho a uilha. Daniel. Pode. Intimidade. Pode. alive. मेरी